Agora sem problema de janela. <laughs> aí, isso. Tem dois erros, olha. <laughs> que besteira, mano. Tira isso daqui. Ah. Assim é melhor. <laughs> Já basta um, né? Vamos lá, hein? Vamos para o último jogo dessa noite. Vamos ver como é que eu me saio. just got your motherfucker. Two, three. It all began in 94. Kept on rolling in 95. This is where it plays in 96. It came to an end in 97. And now it comes, and here we go. KOF is here again. Nothing's gonna stop this night. Two, three. It all began in 94. Kept on rolling in 95. This is where it plays in 96. It came to an end in 97. And now it comes, and here we go. K.O.F. is here again. Nothing's gonna stop. It's 1998. todo mundo já sabe que, com quem eu vou jogar, né? Será que ainda alguém tem alguma dúvida? Mais uma ficha pro bar. quem duvida aqui, ó. Teclado, mano. The King of Fighters! The King of Fighters! Advanced. Blue Diamond. Jeremy. E quem não pode faltar? Isso mesmo! O cordão! パンワンほな、いきますね tão difícil, mano. Aí, tu viu a diferença? O Robertinho enlouqueceu. Achou que tava no, no final já. Achou que era o boss.

doido, mano. Vamos de novo, né? Entendi nada. Lady <laughs> Woo! よっぽど bicha! Ah! Eu quero a tua A máquina faz isso de repente. Ah, você é louco. Agora vamos pro trio do Fatal Fury. Lady Go! Mm-hmm. Let's go. クールに行こうぜ慎レディーゴー危ねえくらえ

やっつけちゃうぞレディー Mm-hmm. vexame! Mas eu vou treinar, vou treinar. E aí eu quero ver. Você é louco. Game over. Game over. e aí, curtiram? Eu curti bastante. Say that shit like you just got your 94. Kept on rolling in 95. in 96. in 97. And now Quem sabe uma próxima a gente não faz uns contras. Nothing's gonna stop. It's 1998. Essa que bacana. Olha, olha, olha, olha. Que bacana. Ai, ai. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi um prazer enorme. Essa live foi incrível. É, foi, foi em comemoração aos três anos do canal lá do YouTube. É, você pode acessar pelo youtube.com barra obliterando jogos. Ah, Vou copiar pra cá. Não saiu exatamente como eu planejava não, mas... A gente vai levando. Vou colocar aqui. Ah, jogos. Isso mesmo. Olha só que bacana. E fica ligado, né? Porque quem sabe a gente faz mais uma live esse ano. Vamos ver. Vou ver, o, vou ver o, ainda o resultado dessa live. Entendeu? A internet não sei se colaborou muito, vou ficar sabendo agora. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo, na próxima live. E até a próxima! Por favor, vamos lá. Caramba, hein? vamos Ver se eu consigo botar a telinha final. Faz uma telinha final aqui, ó. Que bacana. Telinha final. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Devia ter feito isso antes. <laughs> tá Vão aprender na marra. Olha que legal que eu tinha preparado, olha só.